Evochiamo le Hyper Beast! Ci condurranno lì in un istante! Oh. Combattete Hyper questo nuovo look! È davvero bestiale! È l'effetto dell'energia alfa che ci circonda! Forza allora! Facciamo l'alfa ipersalto! Eh. Ah. siamo stati troppo veloci! Non ce la fai ad andare più veloce? Eh? Da questa parte, brutto mostro! adesso che cosa faccio? <laughs> Ali 1, ruote 0. Oh, ops. <laughs> Riff salva la situazione! Non avete via di scampo! Dobbiamo fermarlo! Non la passerete liscia! Ti raggiungibili, chi vi fermerà? The land is Dormiti!